ngoài nga mi thì tay masan ang tung chan ne ti mai gong dam pa de nge ta la kang di masan na anam adal ka hi jam dang pan này la ka ang tung chan e di sha thai ma wa gang na ta na ta de charamang kai wa charamang kai na thana lang dang de sha sa pan e charamang na sinan atha gu sha jak gare man tana wa dang nên nun de shasat dat e wa sang lan sang na tan shasat da tung sha ba de dư long tung yang sha bang di dan e wa sang lan da zakarin na shinan na galang da da ga be shinan ga ni yêu mình là ba mình lại gặp ba gặp ba ri wa ang bo gặp ba e xin ta drat chân chưa ta tan na gaya bi bi sa manang ka ya. ko da gali ya pa bi madam nang dai lagan na ya. ta na ay gabar yo oy ayo na ata yo me chu ta ta na chan ti me ri ri dia di angung che ta chan yo wa e de zi long sa pai ap ti wa sa na ya da jo te di wa ta na chan ri ri di wa o na song na sha ap di lang e tu mu di lang e na ยาตาตานามียาตาชันมีอัตานาอลุงเนเองเช่นลูกก็ขจันว่าอันนี้จะตายมึงแล้วก็ลามึงขจันว่าว่าเยอะว่าก็งื่อเงื่อตานาฉันยังแล้วก็วัตานาไงเออที่ว่าชาว่าชาดีอันนั้นเลจที่ลงต้องดูแล้วพอขอลงมาเฉพาะฉันว่าว่าฉนเฉาะว่าอย่าลำแก่สังตานาสังกำลังได้ดูอยู่ 啊，地好的看到往个地地些，马来些某某么家开往个牌，那就往个卡的嘛。我到地好地些么家晚上啊，干嘛呀？对嘛？咱俺俩没干嘛，那就往什么还干棉花盘？那就往个地，但也不那么的么的，哎，弄的就弄往个牌，哎，这哎多么呀？我想俺俩俺们看到半夜个扎卡门，他俩个扎扎卡瓦瑞呢，呃，干棉花么干嘛？有看呢？ chan dra chan chu ta da na ta na lu lu ni ang ling pa ya madum sanga na pa po na ya ta na u ha ha te te ni age wa jo jo jo jo wa ge da ma ko pat tan e da kam yo kam kam se wa di sa pai bum sa su ya su tu ngai nya geng de ge dang เออโอ้ตุงไอ้ที่เขาเป็นไหลเยอะก่อนใช่ไปตุงอ่างจะอยู่เยอะ apa tu tu cakap si layar kau ni, long dah yai ah buat sang hanga, ah, kebas tiba dumpon anga sanga tanna atai se wa ma be ang tio wa ma be sang tanna o ang na de kai ma be o te ya pa yang lo ke mu jan lo yang wa sanga ma kam ran mu za ka ya sa yang wa o ya a ang yong chu abi beja madu dia bilang asapai gabasar lawan yang wa masa nanti ku na yang main dang asa deh